Kasi dahre sila luski na ita lele tele nima kajuwate. दिल्ली सिले दिल्ली दफरे आवा सिले दिल्ली गए तो पे यार लेट को ले जो मैं यारी से जोरी दे मुंडा ने थे बेजोरी आपको खाली के दे तो पे Sati Leso Ede eta pant godak silai de moke tapi pant silai bada tuh Tati di sebelah kaki no, no, no, no. ये काय टाकोला नाही गाणे जय देवी जीवितानी ए